subido subir, bajar, las notas fluyen sin cesar, temblando el rey compuso una aleluya. estoy viendo ya separar la mentira y la verdad, pero no crees que pueda aprender más. Recuerdo noches sin final, amor e intenso celestial y cada aliento era un aleluya.